sağa sola dönmeye hazırlanın. Sola dönün. sağa dönmeye hazırlanın. Sağa dönün. sağa dönmeye hazırlanın. Solda kalın ve sonra sola dönün. Sola dönün.